В эту праздничную ночь сочту за честь Вам пожелания прочесть. От себя я хочу пожелать Ни печали, ни грусти не знать, А в жизни наслаждение получать, Достатки жить и никогда нужды не знать. Иметь на всю катушку веселиться, А после катушки не грех уходится. Желаю вам почаще и подольше, чтобы покоя, крепкого, ровного, чтоб не пошатнуло его пышный доспех. Желаю всех мечтаний вполне и потрясающего настроения, всем держать повыше